No, no les veiem. if you see me, see me. Hi ha moltes oportunitats d'innovació al món, però els de nosaltres no les veiem. Les empreses que van triomfar no eren les que tenien gent brillant, però que només parlaven entre biotecnòlegs, sinó que parlaven amb gent diferent amb gent de l'administració, de les finances, de legal, etc. Els que tenien una diversitat de contactes. Els que no, no van triomfar. Tres etapes són iguals la construcció de carreteres el networking. Aquestes tres etapes el que fan, el que en dic la roda del networking. La primera etapa, la exploració de la, del terreny. Per on ha de passar la carretera? Pel punt A al punt B, potser que hagi de passar pel punt C. En el cas del networking, dels 7.000 milions de persones que hi ha al món, amb qui establirem relacions professionals? La segona etapa, construïm la carretera. Fiquem l'asfalt, que tarda temps en assentar-se. En el networking fiquem la confiança que tarda temps en assentar-se. I llavors la tercera etapa hem de mantenir la carretera. Hem ah, de mantenir el network, hem de mantenir la xarxa. Anem a veure aquestes tres etapes una a una. El que hem de, hem de sempre fer girar la roda. No podem fer faig l'etapa 1, etapa 2, etapa 3, i ja està. Ja el setè dia va descansar. No. Working és continu.